Deyirəm, havalar yaman islidir. Sabah yığılar gedir 3-4 gün ayında istirahət edir. Uşaqları da aparaq. Dörd divar arasında qalıblar yazıqlar. Sənin nənəmə bir cavab ver. Alo. Ay qız. Gül də bu telefona da. Nə deyir, nədir? Bax, nədir, nə istəyirsən sən mənə? Səhərdən axşama kimi evdə tapılmısan. Həftənin 7 günü var onun üç gününü futbolda keçirirsən. İki gününü nə bilim çayxanalarda adam oxşamaz dostun da var ya Yusif. Onunla oturursan. O qarın yerdə qalan iki günü nə bilim gət baseyindəsən. Gət oradasan, gət kinodasan, gət buradasan. Sən məndən nə istəyirsən? Bir o qalır ki, göndərsən məni ibtidai icma dövrünə. İki dənə daşı